Astăzi sunt la o grădiniță și uh, unde fac captorie cu copii și vreau să-ți vorbesc despre a călători. Uh, mulțumesc, Emilian, pentru verb. Pentru mine a călători înseamnă uh, nu să mergi cu trenul, cu mașina, înseamnă să-ți imaginezi. Pentru mine asta înseamnă a călători. Este un uh, spectacol, cafeneaua cu mălăele, e superb, începe cu molele când spune că e în turnul Eiffel <laughs> și că fac el nu se duce nicăieri, își deci doar își imaginează călătoria. Pentru mine nu este esențial să, să plec undeva, doar să-mi imaginez. Pentru tine ce înseamnă călătorie? Ceau! Gata? Mm-hmm.